Ai, shalak. Dilam ekta lati. Au, mago, ishi. 꼼꼼하고 뿌리기 넘고워 으 ん yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Huh? ん